बॉलीवुड की हॉर और खूबसूरत एक्ट्रेस सनी लियोन अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हॉर और बोल तस्वीरें शेयर करती रहती हैं हाल ही में सनी ने अपने पति डैनियल के साथ एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है इस वीडियो में दोनों पति पत्नी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं सनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर